rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo bara wax ka dhiga jaamacadda safaana georgia ee dalka maraykanka islamarkaana bara ku takhasusay taariikhda afrika iyo bariga dhexe ayaa maanta waxa uu ka qayb galay kulan ay soo agaasimeen akademiyada cilmi baarista iyo dhaqanka ee cali sugulle kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen ardayda jaamacadaha iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ujeeddada kulankan ayaa waxa uu ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa dhaqanka soomaaliyeed islamarkaana lagu kobcin lahaa qorista iyo ku hadalka afka mayga rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo ka hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer uga sheekeeyey taariikhda ay soo martay koritaanka farta mayga iyo weliba kaalimaha ay ka qaadan karto horumarka taarikhda soomaaliyeed cabduqaadir nuur xuseen oo ah guddoomiyaha akadeemiyada cilmi baaris iyo suugaanta oo isna kulanka ka hadlay ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha kulanka inay ka faa'iidaystaan hadaljeedinta brofesoorka waxa uuna sheegay inay muhiim tahay in xilligani laga doodo islamarkaana kulamo laga yeesho sidii loo horumarin lahaa afka mayga maanta waxaannu qaadanaynaa ama halkan inoogu casuuman brofesoorkeenna qaaliga ah oo dad badan ay runtii maqli jireen laakiin maanta ay arkeen brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo nin taariikhda iyo afka soomaaliga iyo luqadaha iyo antrbolojiga ku takhasusay ah waxaan rajaynayaa maanta wuxuu ka hadlayaa taariikhda farta mayga kaalinta ay ka qaadan karto horumarka taariikhda soomaaliya waa runtii mawduuc aada u muhiimah Eh, bal waxaynu aad iyo aad u dhagaysan doonaa eh, bal mawduuca siduu ugu soo aroorin doono in afka mayga horumarin horumar uu keeni karo taariikhda soomaaliya marka laga hadlayo maaxi aad iyo aad baad u mahadsan tahay soo dhoweynta aad igu soo dhoweysay xaruntii aniga aan ka bilaabay kariyarkeyga aniga halkaanoo ka bilowday intiina hadda halkaan fadhiid u malayn maayo waaga xataa inaad dhalateen u malayn maayo waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ayay ahayd kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii akadeemiyada ayaan shaqo ka bilaabay waagaa waxaa jiri jiray qofka markuu waxbarashadiisi meel gaarsiiyo qofka markuu high school ka baxo waxaa la odhan jiray ah, waa inaad shaqo qaran aadaa waa inaad xalano gashaa waa inaad waxyaaba badanba shuruudaha jiri jiray oo shaqada lagu helo ah, qolooyinka dibadda ka yimaadan saas oo kale markay yimaadaan waa inay xalano galaan anuu marka ah, xalanaan galay markaan imi kow masar baan ka imid eh, waxyaabaha yaabka lahaa waxaa ka mid ahaa xalanaad galaysaa eh, dhowr bilood baad ku jiraysaa tababaro oo maaragtay eh, aqooneed iyo military eh, yaa yaa lagu siinaya markaasa waxaa lagu odhanayaa <clears throat> raadiyo muqadisho iska dhegayso meeshaad ka shaqayn lahayd dunida kale waxaa markaad shaqo raadinaysa waa inaad application buuxisaa waa in lagu interview gareeyaa waa in kadib ama lagu diidaa ama lagu yeelaa waxyaabaha igu yaabka badnaa waxay ahayd raadiyaha iska dhegaysanaysa marka xalano kuu dhammaado <clears throat> shahaadooyinkaagiiba dad baad u dhiibtay soo qiimeynaya anugu markaa waxaan haystay shahaadada masters degree m a baan haystay waagaasi yani m adu wax yar bay dad yar baa haystay runtii toddobaataneyadii dad yar baa haystay dadku waxay ahaayeen dugsi sare markay u badan yihiin jaamaad ayay ahaayeen so raadi iska dhegaysigaan bilaabay markaan xalana ka soo baxay waxaan markii dambe maqlay waxaad u shaqa tagta akademiyada dhaqanka meel la yihahdo magacaan hadda waa waa ka dambeeyey cilmiga fanka iyo suugaanta wau dambeeyey waagaa waxaa la odhan jiray akademiyada dhaqanka keliya ayay ahayd marka aad baan u farxay runtii shaqo aanan apply garaynin oo aanan maaragtay la interview garaynin ayaan iska helay mogtahay caadiya um, <clears throat> laakiinse xoogeyn waan isweydiiyey waan yaabay war talow akademiya anugu akademiya sidaan u aqaano waa meel dad ciraystay oo research badan sameeyey oo eh, researchkoodii oo national iyo international aqoonsi saasa leh ayaan u aqaanaa akademiyada markaan imi akademiyadii sida sidii may ahayn soo garan akademiyada waxay ahayd meel lagu ururiyo dhaqanka iyo soomaalida waxaa joogay allah u naxariistay rag badan aan qaarkood hadda idin xusi doono qaybta afafka jirtay allah u yaasiin cismaan kerediid sawirkiisa halkaasaan ku arkaa hadda walaalkii saciid cismaan kenediid waxaa jiray eh, muuse islaan nin la yidhaahdo waxaa jiray xange axmed artan xange dadkaas waa muuse ma hubo laakiin xange wuu dhintay eh, yaasiin iyo walaalkii siciid way dhinteen waxaa jiray eh, muuse galaal waa dhintay allah yarxamhu waxaa jiray shire jaamac wuu dhintay allah yarxamhu aduu intaa hadda ka xusuusta waaga sheeke xariir nin laodhan jiray baa jiray wuu dhintay allah yarxamu sheekh jaamac cumar ciise allah yarxamu way dhinteen marka annaga ku dheh jidkaasaan hayaa maaragtay halay soo duceeyo <laughs> wax badan inaan ka dambeyn doon malayn maayo marka akademiyada waxay aday qaybo badan bay lahayd qaybta afka qaybta taariikhda qaybta juqraafiyaha iyo qaybta fanka iyo waxay lahayd iyo suugaanta ayay lahayd taas waa iga taa halkaasaan shaqo ka bilaabay yacni afartan iyo siddeed sano ayaan ku jiraa cilmi baaris alxamdulilah ah, dadkiina wax akhriya kolleyba ah, haddaad hadda google garaysan magacayga google haddaad tagtid maxamed xaaji mukhtaar waad raadin kartaan haddadaad idinkoo meesha fadhiya magaca spellinkiis waa moxamed m o h a m e d xaaji waa h a j i mukhtaar m u k h t a r haddaad gashaan google waxaa idiin soo baxaya waxyaabihii aan sameeyey ayaa idiin soo baxaysa researchkaygii wixii la publish gareeyey iyo waxaa hadda soo socdo giddi way ku yaalaan waad heli kartaa weliba wuxuu idiin tilmaamayaa google meelaha aad ka heli kartaanna wuu idiin tilmaamayaa soomaalidu waxay tidhaahdaa qof hee nin is-ammaanay maxaa la yidhahdaa waa riisling marka ma rabo inaan isticmaalo laakiin maahmaah kale ayayna jirto oo dhehayso haddii lagu sheego waxaa la yidhahdaa iska haddii kalena waa inaad issheegtaa <laughs> marka laga yaaba inaydan idin aqoonin xoogaa inaan iska sheeg sheego waa waxaan u malaynaya waa macquul maanta wadaagay maaxi tawakal aawe ah, tawakal raggaasaan wada xiriirnay iga codsaday annu waa isu sheegay inaan joogo marka waxay waxay yidhahdeen waxun noo sheeg bay yidhaahdeen marka mawduucan aad arkaysin baan isku dayaya inaan wax ka sheego taariikhda farta maay iyo kaalinta ay kaga ka qaadan karto horumarinta taariikhda soomaalida <clears throat> fartani yani waxay far u tahay afmay wax la yidhahdo soomaaligu afafka la yaqaano waxaa ugu waaweyn maxaa iyo maxaa maxaa tiri iyo maytari labadaasa ugu waaweyn marka maygu afmaygu <clears throat> wuxuu ka mid yahay qoyska koshitikada familiga koshitik weliba eastern koshit kuwa bariga bari iyo waxay kala leeyihiin iyo galbeed ah, maygu wuxuu ka dhashay e, familigaas la yihahdo kushitig ayuu ka dhashay kushitikada waxaa ka mid ah saaho oo afarta ah ayaa ka mid ah waxaa ka mid a ah galasidamo oo ethoobia ah waxaa ka mid a ah omotana oo dhanka kenya iyo aadaysid e, uganda iyo central africa marka waa af aada u baaxad weyn oo aad iyo aadna u daweyn aad u daweyn wey waxaa ku hadlaa dadka dega ah, gobolladan koonfureed oo dhan webiga shabeelle laga soo bilaabo ilaa kenya n f d xagga ilaa south west ethiopia dhulkan u dhexeeya oo dhan baa ayaa afkaani loogu hadlaa haddaan Um, more specifically waa webiga shabeelle webiga jubba banaadir n f d ethiopia intaasoo dhan baa loogu hadlaa waa af waxaan la yihahdo lingua franca lingua franca waxaa weye afka adeega bulshada wuxuu afka adeega bulshada u yahay soomaali kaleo afaf kale ku hadasho aan maxaana ahayn mayna ahayn waxaa ka mid ah afafka jiidada waxaa ka mid ah tunnida waxaa ka mid ah karaha kara kare af kare waxaa ka mid ah afkan jimini waxaa ka mid ah jimbilaazi xeebaha looga hadla waxaa ka mid ah bajuni waxaa ka mid ah mushunguli afafkaas dadka ku hadlo ayagaa tiradoodaa yar saas uma badna masalan jiidadu yani ma gaarayso masalan tirada maayiga ama maxaaga marka waxay adeegsadaan afka maayiga adeegsadaan ganacsigooda iyo maxaa yidhahdaa waxoodo dhan yani lingua franca waa afka adeega bulshada markay rabaan inay dadkalo la diialgarayaan af maayigu ma leh dhawaaqyada dhuunta ma leh xuruuf alxalqi oo glottal sounds ma leh glottal sounds waxaa ka mid a xa'da oo kale waxaa ka mid a kha'da oo kale waxaa ka mid a ca'da oo kale xuruufaha dhuunta afmaygu ma leh hase ahaatee asigana waxaa u gooni ah xuruufo kaleoo aan afmayga ku jirin ama dhawaaqyo oo aan afmayga ku jirin waxaa ka mid a yac mase haddaad tiraahdo iran yaaba yeer waa hashiixa ya af maxaa maxaatiriga kuma jirto waxay gooni u tahay afka maayga waxaa u gooniya nya nya masalan sida nyaanyo oo kale nyaanyuro maanyo waa nya saddexaad waxaa u gooni ah nga waa dhawaaqyada sanka nasal sounds ayaa ku jira mogta waxaa ka mid ah nga nga'da masalan waxaa ka mid ah ming wang nga meeshaas ay galaysaa mogtahay afar waxaa u gooni ah dhawaaqa la yidhaahdo masalan qa masalan waxaa waaye magaar magaar nagaar qa baa ku jirta waxaa shanaad u gooni ah ii sheeg da da baa ku jirta afmaayga da'da waxaa ka mid ah masalan madal oo kale madal da waay Eh, midow eh, marka lix dhawaaq oo u gooni ah waxaan idin idhi af maxaa tiriga saddex gooni oo sigu iska leeyahay baa jiro oo aan afmaayiga ku jirin waa xa iyo kha iyo ca maagana waxaa ku jira lix dhawaaq oon asiga u gooniya oon af maxaa tiriga ku jirin waa ja nya nga ha dha pa baa jirta xataa ma ayaa u gooni ah. marka taariikhda farta haddaan wax ka tilmaanno sida farta maxaa tirigaba ay taariikho dheer u soo martay qudheedii maxaa maayda iyadana taariikh dheer bay soo martay kooway horta labadoodaba af maayga iyo af maxaa tiriga labadaba waxay iska ahayn af oo lagu hadlo keliya ilaa labayo toddobaatankii ka hor way sinaayeen oral waa lagu sheekaysan jiray waa lagu hadli jiray ma ay qorayn labiiyo toddobaatankii ayaa afmaxaatiriga far loo helay far oo latin based ah xuruufihii latinkii baa lasoo qaatay oo la yidhi eh, tanaan adeegsanaynaa marka from nineteen seventy two waxaa soo shaacbaxaya waxa la yidhaahdo far oo afka maxaatiriga ku qormayso mayguse weli far male marka dib baan ugu noqonaynaa xoogaa maaragtay sidee bay ah, developmentga ay soo qaadatay farta maygu ilaa intayba ka soo bilaabatay ilaa maanta intay joogta ayaan waxaa idinka tilmaamayaa haddii waqtiga oo dheeradan waa lai sheegi jiraa jooji baa la dhihi karaa qarnigii saddexiy tobnaad qarnigii saddexiy tobnaad waxaa jiray macalin la yidhaahdo aawow barkadle yuusuf lan dheegi jare aawow barkadle yuusuf hordheegdina hordheegdiba ha dadna waxay u yaqaanaan aw barkadle <laughs> soo laakiin maayigu barkadle yuusuf iyo lankorode aw barkadle yuusuf maalan ahay marka aawow barkadle yuusuf wuxuu way suubiyey h Eh, walaanleerow erif la kordhawaya suubi marka erif la kordhaway ogdaa before thirteenth century dugsiyada qur-aanka af carabi baa waxaan waxaan la yidhahdo hegaada af carabi baa lagu sheegi jiray ma garatay fatxa kasra dama ayaa la adeegsan jiray aabo yuusuf wuxuu sameeyey wixiibuu noo sahlay afmaay buu ka dhigay afmaay buu ka dhigay ah, markaasa elif la kordhawey elif la kordhawey elif la kordhawey elif la hoos dhawey elif la godi ah, elif la kordhawey elif la ka reeb elif la hoos dhawey yaa la ka reeb elif la goday waaw la ka elifka demb saas mahayne dugsiga saasa markiinu kutaabhayni yani yani waa ku waa naashnaashayn jirnay waxay ahayd nashiid oo kale noo eedan marka makastay marka eh, elf kordhawey elf walma leh ya baahos walkule taalami korlete facsidiklete yani marka manhajkan cusub oo abubarkadle yuusuf sheeni yani elfka way baa badanyi elf dheer iyo ananuun iyo ab iyo ow eblkordhawey eblahosdhawey eblagodi eblakordhawey eblakareeb ebla hoosdhawey yaa la kareeb eliflaagoday waaw la kareeb elifka demb saas mahayne warka suubi kor elifka markii laha bilaabo sunatida boyba dembi kor laka jira marka taas waxay ahayd runtii yani tallaabo oo afmaygii horumarisay waayo waxaa la baranaya waxay diinta waxaan ugu asaas ahaa qur-aanka marka qur-aankii baa noo sahlanaaday barashadiisii markii hore af carabi ahaan unbaa loo baran jiray hadda waxaa ku soo kordhay afkii maayada kusoo kordhay su-aalaha ayaa hadhowda ka imaan doonaan u yani aw barkhadlana dad baa yidhaahdo sheekhaasi iyo wadaadkaasi Eh, dad baa xataa waxay yidhahdaan wuxuu ku aasan yahay hargeysa meel u dhow laakiin taariikhdiisii haddii lagu noqday abubarkada yuusuf taarikhdiisa waxay taallaa bokool gobolka la yihahdo ay taallaa yani wuxuu jeclaa bun bunkii kurtiis iyo kaalisa weli yaalla maarne sarmaan eh, la heli karo ilaa maanta marka qarnigii siddeed tobnaadaan waxaa imaanaya culamo oo maay ah xaruunmaay ah oo maadaama qur-aankii lasoo bartay waxaa loo baahan yahay qur-aankii fasiraadiisaa loo baahan yahay tafsiiru lqur'aan waxaa soo baxay culamo oo afmaay ku fasiraayo weliba yani eh, laqba waleeraagorataana dadku unbaa hadal aan laakiin ma jiro laqba laqbo ya haye waaye waa i maqlaysa soomaad ya sidii waa dhaanta soomaa marka laqbo laqbo ereyga naftiisa carabi buu ka imaanaya waa laqaba waa qof magac labaad loo bixiyey ya naanays wey ya marka laqbayntu waxa waaye af carabigii baad waxaad ku bedelaysaa af kale waa literal translation baad samaynaysaa ah, way laqbaynayaan culimmadeennii eh, markaasaa waxay ku laqbaynayaan afkii carabigii bay waxay u bedelayaan afkii maayga runtii waa waxyaabo lagu faanay ka mid tahay yani waagaas waxaa soo bilowday qof soomaali ah may ama maxaa ha ahaado meel allaale meeshay laqaba ay jirto qofkii wuxuu noqonayaa bilingual laba af buu yaqaanaa isagoo afrikaan ahoo halkan joogo carabi iyo afkiisii hooyo iyuu garanayaa marka waxaa ka sii daray weliba culamo kalaa soo baxday oo ah inay ku gabiyaan qur-aankii axaadiistii iyo qur-aankii in gabay ku sameeyaan ayaa soo baxaysa gabaygu soomaali o dhan way ka warqabtaa yani waxyaabo badan badan baad yani dhowr beyd baad wax badan ku hayn kartaa adigoon nasri u bedelin xataa carabaha maaragtay masalan naxwaha markaad baranaysay masalan alfiyad alfiyad ibn malik eh, eh, waxaa waaye gabay waayo naxwihii dhanaa lagu gabinaya kalaamuna lafdun mufiidun kastaqim yani hadhow dhaqsaad usoo xusinaysa intaad dhihi lahayd alkalaamu huwa ismun eh, blabla intaad dhihi lahayd gabaygiibaa dhaqsi kuu soo xusinaya weliba dadyooga oo shafahiga annaga oo kale oral societiesku waxaa waaye gabayga ayaa wax badan eh, lagu fahmi karaa marka culamaha bati oo raayaan qur-aankii iyo ama axaadiistii iyo siiradii dadkii ah waa inaan u sahlnaa soomaalidii af carabi ma yaqaanane wixiina af carabi bay ku qoran yihin qur-aankii naftiisii baa af carabi ah. marka hal mithaal baan idinka siinaya oo ah awow sheekh ibdille isaaq dhegdena awow sheekh ibdille isaaq yaha bahi sheekh ibdille isaaq gabayadiisii haddaad ku noqotid nasiib daro ma uruursano akademiyadaan jecelnahay inay soo uruuriso yani wuxuu leeyahay gabayo oo oo kabar qur-aanka badidiisa ama isigoo dhan axaadiis marka shacabdul isaaq gabayadiisii waxaa waaye ama aayad bay tilmaamaysaa ama xadiid bay tilmaamaysaa marka qofkii geeljiraha ahaa ama reer miyiga iska ahaa xataa yani axkaamtii haddii ay waxaan dhacan see la yeelaya gabay unbaa la aadayaa aayaddiib lama aadaya waa lagu gabiyey uh, midaad waa taqaanin baan idin soo xusuusinaya oo ah dugsi qur-aanka markaad ku jirteen waxaad qaadi jirteen shaafin ama shoofin qaada jirteen ah, shoofino la qaada jiray shoofinta way waa about toddobaatanayi bayd waay magasay toddobaataneedays eh, bayd haddaad ku noqotid giddi waxay tilmaamayaan ama arkaanul islaam arkaanul iimaan yani diintii bay ka sheekaynayaan eh, cibaadaad yani axkaam badan baa ka buuxda wax weyn weyn weyn weyn ayay tartay dadkii masaakiintii oo aan carabiga aqoonin markay markay ay ku dhawaaqaan ama ay sheegaan shoofintii wax badanaa uga soo baxay masalan afarta beyd oo ugu horreysa waxaa waaye aadamow intii jirto allagaa ku obsooy nabagaa ku obsooy tointima saad allow sumumale safyarana haysate ya jaa waykiin tilmaamohaye inti aadamow intii ada jarto ilaahigaa ku obsooy nabagaa ku obsooy yani ilaaha ka baq nabigaa ka baq yani ilaah baan saaranay maaragtay xugunkeyni meel dhexdaasa wuxuu leeyahay alle waaxid waaye wehelmal ka sheegne walba mashaafo kasi maa waa waa qul walaa waxad waay allahu samad lam yalid walam yuulad ayay kuu sheegaysaa ayay kuu fasiraysaa maajaywelshay allow ma eri madi wal maaga miintaag waayey maasmakiilihiini maag wal niinsiye yani wuxuu ka hadlayaa qudratullah ilahay qudradiisa yani waa kun fa yakuun wuxuu rabu samaynaya adoon waxba weydi wuu ku kaalmaynayaa meel dhexdaas wuxuu leeyahay qofkii dee dembi galo alla sheey ingefow naba sheey ingefow islaan-shay ebera amalshay buriya agadshay ruushay kasaas yani qofkii ilaahiisi u gafo nebigiisi u gafo diintiisi u gafo dembigaas ma u galay wuxuu galayaa cadaab kii ugu xumaabuu galaya waa la cadaabaya qofkii dee waxaa sameeya ma garatay yani islaamnimadiisna waaba waa buraysaa marka gabayo oo waxaa jira saas u badan oo looga faa'iidaysan karo yani qofkii carabi ma yaqaana laakiin gabayadaasoo ku noqonaya waxaa u soo baxaya xukma haada maxaa xukunkii haddii qof saan yeelo maxaa see baan yeelaynaa gabay baad ka helaysaa kun sagaal boqol iyo qarnigii qarnigii labaatanaad bilowgiisii waxaa jiray nin ingiriisa ah oo kirk captain kirk la yidhaahdo captain kirk eh, ciidamada wuxuu aha ingiriiska oo indiya joogay soomaaliya yimid waqooyigaas u badnaa wuxuu isku dayey yani soomaaligaani see loo qori karaa ama dhawaaqidiisa maxay yihin captain kirk yani xuruufo oo asigoo carabi adeegsanaya ama wax kale u samaynayo ayaa jirtay dhawaaqa ii sheeg ha oo aan maxaaga ku jirin buu helay kirka wax ha la yidhaahdo marka ha'du kuma jirto maxaaga laakiinse waxay ku jirtaa maygay ku jirtaa g h buu u sameeyey in loo qoro ha waa nineteen o oh five bug eh, eh, researchkiisii magaciisa waxaa la idhahdaa a grammar of the Somali language with examples of prose and verses waxaad ka helaysaa meeshaas kirka siduu u arkaayay dhawaaqyada soomaalida horena waataan usoo sheegnay waxaa waye afafka soomaalida dhawaaqyadu way ku kala duwan yihiin cerulli enrico cerulli oo talyaani ah عليكم السلام Cerulli waa Enrico Cerulli waa anthropologist weeye oo weyn caana la yaqaano yani dalkan wuu joogay etoobiya governor buu ka noqday diblomaasi weyn buu ahaa labaataneeyadii kun sagaal boqol labaatankii wuxuu tilmaamay soomaalidu inay wuxuu ku tilmaamay saddex af oo dadka qaarkii ay dhahayaan waa lahjad sharuli waaya wuxuu yidhi waxay leeyiin soomaalidu af daarood hawiye iyo digil ee mirifle 1920s uuna qoray waxaad ka raadin kartaan qoraal oo la yidhaahdo qoraal la yidhaahdo nota sui dialetti somaly ayuu ku qoray waa kun sagaal boqol koo iyo labaatankii marka eh, asiga waxuu u arkay dadkaani saddex arrimood ayaa jira oo nimankan daaroodku yihahdo sibay u hadlaan hawiyahasi kale ay u hadlaan Eh, nimankan digilka gaar ahaan digilka iyo milflaha iyagana si kale u hadlaan ilaan mogtaha xataa waxaa jira oo afmaxaa afmaxaa iyo waxaa jira afmaay iyo waxaa jira afxaa xaa dad baa dhahay mogtahay maxaa tiri xaa tiri asiga dhankaasuu ka eegaya wuxuu yidhi dadkaani saddex grub baa jiro oo afafkooda ay kala duwan yihiin isla qarnigii bilo